no tere taas, järgmine driftiauto Puhkis, kes on minuga ka, <laughs> minuga siin tünas on äh, Martin. no tšau. kuidas sul on tunne? mul on väga hea tunne, ma arvan. kohe näeme, kohe hakkame nägema. auto sai enam-vähem vormi, ma usun äh, ja viimased nelikümmend päeva on läinud väga-väga kiirelt, ehk siis nelikümmend päeva tagasi tuli ta meile puhta kerena. tänaseks ta on valmis tünoks, ma eeldan no kes äh, Martini ja Kareli videokanalit vaatab siis Youtube'is, siis nad on äh, natuke rohkem kursis, mina ei ole tohtinud ennem panna mingeid tulemusi, ma, ma ei ole tohtinud äh, panna Kareli auto videosi üles, sest et muidu nad kardavad, et nad kaotavad umbes kümme tuhat vaatajat <laughs> aga ei, ma proovin teha ise videosi hoopis teise nurga alt ja, ja mitte siis äh, mitte siis eh, näidata seda, mida nemad on juba näidanud, ma proovin rohkem tehnilist poolt näidata, ma räägin eh, kindlasti selle auto sees midagi. ja siis panen kaks autot omavahel ühte videosse kokku ja saate siis vaadata te hoopis teise nurgalt seda asja, nii et, eh, et aga noh, kõigepealt on eeldus see, et see asi läheb hästi ja see kõik, kõik sujub meil ja mootor püsib koos ja ja tuleb see kuussada, mis hobujõudu meil kindlasti vaja on no kindlasti ei ole nii palju vaja, aga noh <laughs> no ütleme niimoodi, et äh, ma räägin siis natukene sellest äh, mootorist ka. Äh, see konkreetne mootor on nüüd V6 ja kui olete vaadanud selle Kareli saateid, videosi, siis temal on VQ kolmkümmend, kolmkümmend viis DE mootor, siis see on nüüd tegelikult kaks põlvkonda edasi. ja kui me räägime näiteks äh, ütleme, proovime niimoodi rääkida, et eh, mida on vaja selleks, et selle mootoriga kuus, kuussada hobujõudu teha, siis see on umbes null koma viis, null koma kuus barri. siis eh, vana, vana põlvkonna mootoril on vaja panna üks barr boost'i, et saada täpselt sama jõud. see juba räägib ise, et Uskumane. Eh, kui palju paremini see konkreetne mootor hingab ja, ja kus kohas tema ärkab, nii et see, see on see Äh, asi, miks ma räägin sulle mingi suurematest numbritest. et see ei ole ainult sellepärast, et mina nagu tahaksin hirmsasti siia teha mingeid suuri numbreid, vaid sellest autost tulevad need nii lihtsalt. ja, ja kui me räägime, äh, kuidas see mootor kestab, siis äh, noh, kui mootor on nüüd hästi hooldatud, ei ole olnud eelnev, eelnevalt on ju mingi kehva omaniku käes, siis kaheksasada hobujõudu see stokkmootor kestab vabalt. uskumatu. jah, et äh, tegelikult ei ole üldsegi midagi põhjust karta, aga meie sinna piiri kompama ei lähe. meie jääme sinna null koma kuue barri juurde umbes ja, ja proovime siis äh, noh, minu jaoks mure on see, et tal on selle stokk-ajuga ja seal on rev limiterid tehtud äh, ütleme siis kütusekatkestiga, eks ju, ja segusiibriga, siis et selliseid asju, kuna me siin EGT andureid ei ole, on ju, siis me peame natukene natuke nagu ette kujutama mõnda asja okay.. ja, ja siis testime raja peal ja vaatame, nii et ja. ma alustan selle Düno kõigepealt. mul on EGT punnid juba pandud, kui varsti tuleb Altec ka, ärge muretsege <laughs> noh, näed, optimistid siin <laughs> kuule, aga selge, hakkame rullitama ja siis hoiame teid kursis. mis me praegu teeme? paneme siia mappsensori veel paralleelselt Düno jaoks, et ma saaksin pärast vaadata, ütleme siis rõhk versus hobujõud ja aasta pärast on vähemalt mingisugune ajalugu, mitte niimoodi, et me hakkame meenutama, et mis turbarõhuga me sõitsime, palju jõudu saavutasime, nii et et ka see rõhulogi läheks ka otse Düno arvutisse, nii et sellepärast me paneme sinna lisavooliku. nipukad kus sa panid selle selle, siin ja. oligi lisa mingi väljavõte originaalis või sellel Stilleni kollel juba. kõik tundub norm hetkel? ja ma lihtsalt äh, üritan aru saada, et et äh, kus mida reguleerida niimoodi, et äh, mul on häda selles, et ma tahaksin äh, mitte teha umbes, vaid ma tahaksin logi ära seadistada, vaata. Need parameetrid, mis mul on map'is, need ei anna mulle logisse mingeid häid numbreid, et sellepärast, äh, kusjuures need autod on veidi erinevad. aga ma kirjutan nüüd oma mäpi peale ja siis vaatame, mis juhtuma hakkab. jah, tõmbasime tagasi. et selle originaalajuga ongi see teema lihtsalt, et me peame iga muutuse logima või tähendab, ütleme iga tõmbe logima ja siis ja selle muutuse mäppi kandma ja siis kirjutama, õnneks see kuradi kirjutab ikka väga kiiresti, nii et praegu me tegime kolmsada ratast juba, nelisada kuuskümmend Newtonit ratast ja, ja. alles esimene tõmme. ja palju rõhku on praegu? no kukub null koma kolme peale läheb ja kukub null koma viisteist umbes, nii et äh, ma nüüd äh, selle null koma või tähendab sellesama miinimum boost'iga ma tegelikult lähengi no, edasi, edasi, edasi, niikaua kui mul segud ja süütajad on paigas ja siis me hakkame alles hullama oh,. oo, hullama hakkame täna veel <laughs> praegu käitub ilusti, hääl on ilus Viljar siin eh, seadistas autosid, siis eh, tegin mõned klipid ta kaameraga ja Viljar, ma seadistasin sinu kaameraga ära. su kaamera flikerdas eh, nende lampidega ja ma natukene näppisin seadeid, tegin väikse hea baasmäpi, panin korra arvuti järgi ja saime sellega välja. no super, super, super luks noh. mis meil probleem on, mehel on kapoti all tegelikult see ei ole probleem, see on tavaline tuuningu osa. me, äh, see on põhimõtteliselt üks, äh, mina teen siin elektrooniliselt seadistamist, onju. nüüd on vaja rauda natuke muuta, et äh, meil on vaja veskeidile saada veidikene tugevam vedru sisse, et ta suudaks ise miinimum boost'i hoida. praegu hetkel nagu pööre kasvas, heitgaaside surve kasvad, kasvades rõhk langes liiga palju, noh. ja kui panin siit põhimõtteliselt elektrooniliselt juuti põhja, siis see ei olnud, see ei olnud piisav, et hoida meile näiteks null koma kuute barri otsast lõpuni, nii et äh, vaatame, kas sellest on abi. ma praegu märkasin ühte asja no., et enam need laetuled ei flikerda, aga nüüd hakkas ekraan kergelt flikerdama. siit ei saa. see on vist vähe õnneks no bussis oli taskulamp väike. ma olen toonud no suur on kindlasti, aga kas ta alumises no väiksega ongi see jama, et lõpp näkk praegu. ta peab lõpus ära ju mõlemasse pesasse minema, nii ees kui tagant. mingid klõpsud käisid ära ju. aga too su väike tahtel on kakskümmend kolm. ta on kuskil riiulis täna. jaa, kuskil seal paremal pool, seal sahtlites. kus maal me oleme? me tegime bensuga seade valmis. ma ütlesin, et äh, teeme viissada ratast ja viissada viiskümmend newtonmeetrit, Newtonit, Newtonit alla ei saa, äh, üle, üle kuuesaja newtonmeetri tuleb. ja üleval otsas siis äh, saime boost'i niimoodi alla kukkuma, et ma sain lõpuks ta sinna neljasaja seitsmekümne viie, nelisada kaheksakümmend hobujõudu rattast seisma, kuigi ta tegi mulle ka viissada nelikümmend ja nüüd poisid toovad etanooli, paneme etanooli sisse ja siis teeme etanooliseade <laughs> ega siin muud teha ei olegi. nüüd tuleb see õige reisseade, nüüd on see, see bensuseade, see oli selle jaoks, et saaks treilerile sõita ja vahest lihtsalt käima panna. <laughs> neljapäev ikka Ülemistes käima. <laughs> aga nüüd, nüüd me alles hakkame power'it tegema. vaatame. kuidas peremehel töö on? ei, väga hästi on läinud kõik ja äh, mingeid ulmeüllatusi ei ole olnud. ainult see Wastegate'i vedruvärk oli praegu ja korraks see puust olenuid ajas segadusse see on tehtud, kütus on väljas, etanool on sees, toome värsket juurde, teeme väikse kiire lõuna ja läheme edasi. võib-olla juba vaikselt aju alustab. kirjutame siis etanooli baasi peal. kurat, lõuna tuleb välja seest hästi. kohe tulevad etanooli ausad, läheb paremaks. ma arvan, pean maski pähe panema, sest mul juba praegu pea on nii uimane, sest et see Screamer Pipe on vaata ees Aa, ja seda ära ei imeta, see puhub mulle lihtsalt tuppa. Noh. aken ka nagu väga eriti ei ole siin. <laughs> kuule, aga davai, ma just tagasi tulen, et ma pean tööd ära nendega, ma teen tuppa. et näeme. Davai. Davai. oota, aga räägi korra seda, et sa tegid nüüd bensuseade valmis. nüüd sellesama seadega sa üritad käivitada etanooliga autot, jah? ei, mitte sama seadega, ma nüüd äh, muutsin, tegin ühe väikse etanoolibaasi ka, et äh, vaatame, mis, et ta käima läheks ja, ja siis on vaja kütussegu paika saada ja kui see on paigas, siis me hakkame tegema boost'i ja süüdet ja tegema fine tuning ut selle võistluse jaoks. põnev bensuseade valmis, auto hääles, mehed panevad, panevad läbi, paistavad vedeliku sisse. vett, vett paneme. vett <laughs> Madis tegi nii palju jõudu, et vaja veega lahendada natuke. <laughs> ja jah, meil on häda selles, et äh, ma rääkisin ka, et tuleb viissada viiskümmend newtonmeetrit ja ja viissada rattajõudu, aga tegelikult tuli noh, viissada rattajõudu, see on nagu okei okay,, aga meil on veidi üle kuuesaja newtonmeetri. nüüd paneme natuke vett juurde, et lahjendada hea kraam, hea kraam. aitan toetada või? ei, praegu on okei okay.. aga nüüd on ärevus üle läinud, vaata, sa oled esimese tõmbete ära no, teinud jah. ja kuskile target'isse tulnud, siis ilmselt on juba parem vaadata. kui see viissada nelikümmend sealt korra ära käis, siis oli juba, et noh. püsis koos. põhimõtteliselt on kõik olemas <laughs> nüüd tegime jah, viissada nelikümmend hobujõudu vahepeal seal proovisin, aga see kütusega ei ole mõtet või bensiiniga ei ole mõtet eh, seda sinna jätta ja siis ja siis ma kohitsesin veidi, aga noh, probleem on selles, et millega ma kohitsen, turborõhku ma madalamaks ei saa. kui ma tahaksin eh, kohitseda, siis ma kohitsen nagu süütega, aga süütega on see teema, et nii kui ma süütet, süütega, süüdet maha võtan, nii boost'i tuleb juurde ah. <laughs> ja siis tuleb ka kuuma, nii et ja, ja, ja. ega siis kuskil on piir no raske, aga saab paika ilmselt. sul on hea toorik, mootortoorik on hea. väga hea. seda on ainult hea kuulda. vaatame, ma panen siis uuesti käima, kui hakkame hullama, nii et. oleme lõpetanud siin. mehed on igal juhul äh, naerul sui yeah.. me küll, äh, me küll äh, kohitsesime seda lõpus. Martini palvel kohitsesime nagu kõvasti seda graafikut. vaadake seda nägu no., <laughs> õnnelik klient me oleks, oleks tahtnud, oleks teinud siit kaheksasada jõudu, oleks tahtnud, oleks teinud tuhat newtonmeetrit, aga me, ma kohitsesin ja hoidsin seda kuradi looma nagu puuris kinni ja sai viissada kakskümmend kaks Äh, hobujõudu ratast, seitsesada newtonmeetrit ratast, see on nüüd etanooliga ja tegime tegelikult bensiiniga isegi rohkem. jaa. aga, äh, aga lihtsalt, et see ei olnudki nagu eesmärk, et äh, võtta siit nagu maksimum, vaid praegu oli küsimus see, et millega saaks sõita ja ma seitsesada newtonmeetrit kätte jõudis, siis ma sain aru, et meil on vaja rahustada ja. seda asja. tuletame meelde, et Stokk on see mootor, altpoolt kõik <laughs> ja tuletan meelde, et siin on tegelikult ainult null koma neli barri siin üleval ja null koma kuus barri siin all. ja kui ma teen sellise triki, et ma rahustan süütega teda maha, siis tekib boost'i juurde ja kui ma teen, panen süüdet tagasi ja boost'i maha, siis teeb süüde selle jõu, nii et puuri ütleme nii, nagu me rääkisime, et, et seda elukat sa ei saa puuri tagasi panna, kui sa oled korra toore lihaga toitnud, nii et <laughs> aga siit lähme, vaatame, mis järgmises saates tuleb ja ja ma panengi need äh, Kareli auto äh, Düno videod ja siis äh, kokkuvõte siiasamasse Martini autoga kokku, nii et saate koos vaadata teise nurga alt ja minge vaadake nende, nende Youtube'i lehel on kindlasti veidike teistmoodi, sest mina olen siin autos olnud, ega mina ei ole kogu aeg kaamera ringi käinud, teie filmisite tagant, istusite, nutsite, naersite, mida ma ei tea, mida te <laughs> tegite. silmad keebitasid <laughs> mina istusin maskiga siis, kui sa seal enne nagu lasid järjest tõmbeid, siis ma mm. ei pannud algust tähele, filmisin seal ja siis hakkas pihta kõik nägu, kurk oli kõik täis ja. seda aga mina kasutasin, mina kasutasin näiteks äh, maski, mina kasutasin maski, sest et äh, tervis on oluline ja kui sa iga päev siin ja, istud, sa kujutad ette, mis must järgi jääb nagu. meil see ükskord on niisugune kuivalt sidus. see on okei okay. <laughs> no, no aga siis ei olnud midagi. ja ikkagi edu Karelil on ikkagi rohkem jõudu, nii et äh, ärge põdege. kusjuures Karel käis, ta oli nii nukra näoga tegelikult, aga ma noh, ma võtsin lihtsalt, rahustasin, rahustasin, nüüd on tal ikka rohkem jõudu. tal on, tal on sada prossa rohkem. nii, mida? tühjagi? noh, tšau. tšau, näeme jälle <laughs>